Akabidi akaitwa huyo baba, huyo mama akamwita mume wake, njoo usikilize huku. Akaja, haya, huyo unamkumbuka? Sababu ni miaka mingi, unamkumbuka? Akamwambia akamwambia hapana, simkumbuka kwa sababu alinikuta nimekaa. Akamwambia huyu ni mtoto wa fulani, he, kawa mkubwa hivi he. Haya, karibu, asante. Alichojia hapa anatukanwa kwao, anaambiwa kwamba wewe ndo baba yake. Je, ni kweli? Na kama ni kweli anataka kumjua baba yake. Yule mzee akasema si kweli, ni uongo. Kwa kweli nikajisikia vibaya kama si kweli, na mimi ilikuwa ni furaha yangu, labda pengine atanikubali nipate baba kwa hiyo alikataa, kabidi nirudi. Sikuwahi kumjua baba yangu mpaka hivi leo. Kwa, kwa sura, kwa mwonekano sijawahi kumjua. Yule aliyesema si kweli, pengine kuna ufanano wowote? Hapana, yule ni mwekundu mweupe. Mm. Ni mweupe alafu ni mfupi. Mm. Mm -hmm. Uka maisha yakapita, haukumjua baba wala ndugu wengine, na haukurudi kwa mama yule wa kwambo kumwambia kwamba si, nime, nimeenda nikaambiwa sio. Bibi haukumuuliza na ndugu wengine upande wa mama? Bibi bahati mbaya alikufa kabla sijamuuliza hicho hizo hizo mada. Mm. Na mama yangu sikuwahi kumuuliza huyu mama yangu wa kambo. Mm. Pia sikutaka kumuendelea kumuuliza kwa sababu ni mtu ambaye nimegundua anataka kuniteketeza kabisa nisionekane duniani. Je, bibi huyo una uhakika alikuwa anajua hilo baba yako mzazi ni nani? Bibi mzaa mama, nina uhakika kwamba angekuwa hai ningeshamjua baba yangu, sababu huenda pengine alikuwa anajua. Haukuwahi kujaribu kuchunguza kwa watu wake wa karibu, pengine aliwahi kuaibia siri akiwa anasubiri ukue? Hapana, sijapata mtu wa kunieleza ukweli mpaka hapa nilikofikia. Sawa, ushauri wangu jaribu kuwatafuta marafiki zake bibi. Tuendelee. Baada ya pale ukakua ikafika hatua ikatakiwa utolewe kafara. Mm. Mama akakataa usitolewe kafara. Mm. Akakubali akasema bora mumpe hata ulemavu wowote. Mm. Ulikuja kuambiwa, uliambiwa na mama au na nani? Niliambiwa na bibi. Mm. Na mama kabla hajafa mm. nikiwa na, na miaka saba mama alikuwa na pindi anaenda kujifungua, mm. alikuwa mwanangu, naomba unisamehe hiyo kauli alikuwa anaisema sana mama. Mwanangu naomba unisamehe. Mama nikusamehe kwani umefanya nini? Mama mwanangu naomba unisamehe. Ni heri mimi nife kuliko wewe kiumbe ambaye huna hatia. Mm. Kwani mama nimekufanya nini? Mwanangu mimi naomba tu nisamehe. Tamka tu umenisamehe. Kaambia mama basi nishakusamehe. Mm. Kwa baadaye nikarudi kwa bibi, Mama bibi, mama aliwahi kuwa naambia hivi hivi hivi nimsamehe, ndio bibi akanieleza kila kitu. Mm kilichotokea. Mguu ulidai kuwa ulikuwa ukivimba, baadaye uvimbe unaisha, na baada ya uvimbe kuisha mifugo inazaa, kila ambacho kilikuwepo kinazaa. Hiyo ilikuwa ina uhusiano gani na mguu, na mguu ulikuwa unavimba vipi? Mguu huu ulikuwa unajaa maji mm. Yaani ukijaa maji mimi, yani hapo ndo sinuki, mguu nauma, mguu nauma, mguu nauma, umejaa maji. Mfugo unapotaka kuzaa mwili, mguu huu unatolewa kidonda hapa, kama kuna tobolewa mm. Mm-hmm. kwa hiyo unamwagika maji mm -hmm. mwagika maji ndo mifugo inazaa ndo mm -hmm. na mimi ikishazaa mifugo ndo napata ahueni, yani nakuwa afadhali, mguu hauvimbi tena. Hali ile ikaendelea ikaendelea ikaendelea mpaka hapo Mungu alipokuja kuamua tu kwamba sasa basi mm. ndo nishakuwa mkubwa mkubwa kabisa, ndo nilipokuja kupona, ndo mguu sasa kuchechemea, siwezi kukanyagia, mguu mm-hmm. kapinda kuchechemea, kunyooka kawa hutaki tena kunyooka, lakini nikasema Mungu asante. Mm-hmm. Kwa hiyo pale nilipoenda kusimama kwenye zizi la ng'ombe, nikasema kwa uchungu maneno niliyoyazungumza pale na finisha ongea mm. Mm-hmm. Kama hii mifugo ilipatikana kwa ajili yangu, iteketee mmoja mmoja, iteketee ife yote, na aliyetafuta kwa ajili yangu na aliyetafuta naye pia afe. Mm. Yaani kama niliacha laana fulani. Baada ya maneno yale, kipi ambacho kilifuata? Kilifuata kwamba kwanza ikawa sasa mifugo yani, wa kwanza ilianza tafrani kwenye pale kwenye ule mji mm. ilianza tafrani mdogo wangu ambaye alinifuata mimi, mdogo wangu wa mwisho wa kiume ambaye nilisema alioa, alikuja akaachana na mke wake na akapotea kabisa, mpaka leo hii sijui alipo. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa kwa jina la nyumbani la kilugha lakini jina la batizo alikuwa anaitwa Amos. Amos nani na jina la nyumbani alikuwa anaitwa nani? Tupe picha kamili ya alikuwa anaitwa nani, alikuwaje mwonekano wake. Pengine kuna mtu yuko sehemu sasa hivi mm. ukute ni jirani yake mm. au anamjua mm. au amewahi kumwona, atatusaidia kupitia uwanja wa comment au mawasiliano ambayo yanapita katika video hii. Mdogo wangu anaitwa kwa jina la nyumbani alipokuwa na mama kabisa alivyomzaa, alichukua, anaitwa Ifara mm. yani ni tuseme ni nyumba ambayo bado haijamalizika kujengwa mm. kimi, ki, kilugha ifaka mm. lakini jina la ubatizo anaitwa Amos Ezekieli mm. Amos Ezekieli. Kwa hiyo aliondoka kwenye mazingira yani ambayo hata sielewi, ikawa anasikia sijui kawa mwizi sijui kawa vipi, yani akili zikahama, akamwacha mke wake, amepata watoto wawili. Mwanamke kabidi aondoke kwa mashamba ambayo aliachiwa na mama, akauza hmm. mm. mashamba kabisa, si, si chini ya heka, heka tatu au heka tatu na nusu, akauza kwa laki tatu mm. heka zote hizo. Mwonekano wake upoje? Mwonekano wake ni mrefu, mwembamba, mweusi mm. mm -hmm. Mhm. ni mrefu mweusi Sawa. Huyo baada ya yote hayo ukaja ukatamka, ila ulitamka baada ya mama kufariki, kipindi ambacho anakuaga tena ukiwa mdogo tu, anakwambia kwamba ni bora afe yeye kuliko wewe, akakuomba na msamaha na akaenda kwenda kujifungua na hakurudi. Ulijua nini ambacho kilitokea pale na kwa nini alikuwa anasema ni bora afe yeye kuliko wewe? Kwa hapo kwa kweli naweza ngasema nilijua au sikujua sababu kitendo alichokuwa anasema bora nife mimi we kuliko we kiumbe ambaye una hatia. Kwa hiyo nilikuwa najua tu kwamba kuna kitu kibaya ambacho kimemkuta mama. Kwa hiyo baada hapo nikamweleza bibi msiba ushaisha tukachukuliwa nikaenda sasa tumefika kwa bibi namweleza yale maneno ambayo aliniambia mama. ndo aliponiambia mama sasa bibi kwamba hizo mali unazoziona wewe hapo kwenu sio kwa njia ya kawaida, ni kwa ajili yako wewe, kwamba mama yako alilazimishwa kukupeleka wewe kwa mganga, ulikuwa uuliwe kabisa, utolewe kafara, ufe kabisa, lakini Mungu mama yako alikataa. Kwa hiyo ulikuwa hichi kifo cha mama yako, ulikuwa ufe wewe, lakini yeye ameomba msamaha, bora afe yeye kuliko wewe kiumbe ambaye una hatia. Kwa kweli niliumia sana kumkosa mama. Kwa hiyo mama akafariki ili utajiri uendelee. Kilio lakini hukuendelea. Baada ya kufa mama tu na kila kitu, yani niseme kama na yeye alikufa huku roho yake inasononeka kwa sababu hakutaka kufa. Je, wakati anavyoondoka, mbona katika maelezo ni kama alikuwa anajua anaenda kufariki? Alikuwa pengine kuna kitu kimeambiwa au alikuwa ameshajua kabisa au alikuwa anahisi tu? Kama unavyosema, nahisi alikuwa anajua. Mm. Eh, nahisi alikuwa anajua kwa hiyo akaona bora afya yeye mm. mm. sababu maneno aliyokuwa akiyasema kwamba mheri afya yeye mm. hata mimi nasema kwamba alikuwa anajua ni kitu gani kinachoendelea mm. mm -hmm. Ukaja Dar es Salaam ukajifungua mtoto na ukaambiwa ni bahati mbaya, mm. sawa eh? Ilikuwaje pale? na unadai kuwa nguo za mtoto alizoletwa kafungwa nazo jina likiwa la kwake, nguo zile zilikuwa sio zile za kwako. Baadaye ulifanya chochote kufuatilia na nini ambacho kilitokea, lakini pia unadai kuwa baada ya kujifungua ikapita siku tatu, siku ya tatu wenzako unaona wanaletewa watoto wamenyonyesha, wewe hujaletewa mtoto wako ndani ya siku tatu zote hizo wewe ulikuwa unafanya nini na ukuuliza mwanangu yuko wapi anaendeleaje? Kwanza baada yaani ya kujifungua pale, kwanza kabla naji, kabla sijajifungua nilikuwa nimesimamiwa nili kwenye kitanda changu kulikuwa kuna wanaume wanne. Mm. Dokta yule wa tano, mimi wa sita. Lakini upande huu walikuwa wawili wanaume na upande huu wawili. Na mbele yangu ndo alikuwa dokta akinizalisha mwanamke. Mm. Lakini sasa nikawa sasa najiuliza, kila nikiangalia wenzangu ambao wa, wako wodini pale, kwa hakuna vile walivyozingirwa vile na watu mm. Lakini wazazi wangu mie pale ukawa ndo wa vile wale wanaume. Kwa baada ya kumpushi yule mtoto tu alifanywa kudakwa tu na yule dokta mm. Akachukuliwa mm. Kilichomtizama mimi nilimtizama pua mm. na mdomo, basi mm. ndio mm. nilichomtizama lakini kama kamuona ni mwanamke, akanambia mtoto wa kike mm. akaondoka naye. Alilia kulia Alilia mm -hmm. alilia, akamchukua akaondoka zake mm. Baada baadaye sasa ndo nikaambiwa njoo huku, nikaitwa kule, nikaenda nikafanywa hizo huduma za za njia na nini na nini, kasa nikapelekwa kule mapumziko. Baada ya hapo sijamuona hata daktari wa kumuuliza, kila nikimtafuta yule ambaye alinizalisha simuoni. Kaa sasa nikasema sasa imeshapita kama siku mbili, hiyo ya tatu ambayo ndo na ilikuwa ni asubuhi. Nimenalala naamka. Wenzangu wanambona mbona wewe hujaambiwa hujapewa mtoto? Nikamwambia sijui. Mbona mm, kwambie basi. Wao wenyewe wanashindwa kuniambia. Na angekwambia basi. Ah, lakini ndo kila nimemtafuta yule aliyenizalisha ndo aliyeondoka na mtoto sijamuona. Kwa hiyo baadaye nikamkamata mdokta mmoja nikamuuliza dokta, mbona mimi sijapewa mtoto? Kwa yale majibu alikuwa ananijibu, sio kama vile labda imetokea, ananijibu huko anaenda, kwani hujaambiwa mtoto wako bahati mbaya, lakini kashafika huko. <sighs> Kwa kweli nilijisikia uchungu sana, nilijisikia uchungu mm. Mm -hmm. Kwa hiyo baada ya mazishi ndo nilipokuja kuchukuliwa ndo nikagundua sasa, kwa nini huyu mtoto hizi nguo nilizo alizofungiwa mbona sio za kwangu? Nguo nilizoenda nazo mimi nazijua nguo zangu. Kwa hiyo kanga ile aliyofungiwa sio ya kwangu kama kanga kama, kama mbili vikazongwa zongwa sio za kwangu na lakini hii karatasi ya shingoni ni la jina langu. Mm. Kwa hiyo nikabaki na maswali mengi mpaka leo najiuliza. Ila mtoto unadai ulimwangalia pua na mdomo. E. Yule uliletewa msibani? wa kike na pua na mdomo pua na mdomo pia nilimwangalia, lakini tayari mtoto yule alikuwa kama kashakauka vile mm. E, kama kakauka. Kwa kweli vitu ambavyo nilivyoona vinaniumiza sana hata kuvielezea. Kwa nini haukuhoji kwamba mtoto hakuwa na nguo hizi na sasa hivi kuna nguo hizi? E, kwamba yani pale hospitali kumbuka kwamba mimi sikuruhusiwa kuingia mochwari. Aliingia mtu mwingine mm. na wakakataa ku nipande gari pamoja. Walikataa tupande gari pamoja. Kwa hiyo mimi nilipanda gari nyingine na wao yule aliyebeba maiti ya mtoto alipanda gari nyingine. Tukakutana wote Kimara. Mimi Pindo nilianza kufika. Kwa hiyo maiti ilikuwa nyuma. Aliyekataa ni nani na kwa nini? Hawakukataa kwa sababu walisema kwamba kama tutapanda gari moja, kwa sababu ni maiti ya mtoto kwanza kwenye hiyo daladala, pengine mimi nitaanza kilio. Kwa hiyo haitakiwi wa, yani hawakutakiwa hata wajue kwamba wame, wamebeba maiti. Mm. Kwa hiyo wao walipakata tu, walipakata tu kama mtoto ni mzima mpaka hmm. wanafika. Kwa hiyo kama tungepanda wote, na maana lazima mimi ningeangua kilio, labda ningeonyesha dalili yoyote ningeshtuka. Kwa hiyo gharama zingekuwa ni kubwa, kumbe nyie mmepakia maiti kwenye usafiri wa umma na watu humo humo. Mm. Kwa hiyo walifanya hivyo kuficha. Maisha yakaendelea, ukajikuta Zanzibar ukiwa umeenda kwa lengo la kazi za ndani kwa mara ya kwanza kumsaidia hmm. mama yule yule kuwa alikuwa mtu mzima. Hmm ukatoka huko mpaka baadaye unajikuta una unafanya kazi. Ilikuwa ni kazi ya mama lishe. Mama mtu mzima tayari alishafariki. E, ili mama mtu mzima akafariki, maisha yakaendelea, ukaondoka, ukarudi mm-hmm. mpaka ukajikuta sasa kwa yule dada mwingine ambaye ulikuwa unamsaidia mm-hmm. katika sehemu yake ya, ya chakula mm-hmm. ukaja ukakutana na huyo ambaye unadai kuwa hakuwa binadamu wa kawaida. Mm. kwa mara ya kwanza kabisa mm. unapata viashiria na unagundua huyu sio binadamu wa kawaida mm. ilikuwaje? yani haikuwa kazi yani, ni nini ambacho kilitokea kwa mara ya kwanza kabisa unaanza kuwa na doubt wasiwasi wa kwanza kwamba huyu mm, sio binadamu wa kawaida kwanza nizungumze kwamba yani si kitendo cha kusema kwamba huyu sio binadamu wa kawaida, lengo hilo kwenye moyo wangu lilikuwa halipo mm. bali nilikuwa nafikiria kwamba huyu atakuwa ni mchawi mm. yani mchawi ndio niliweka mbele sana kuliko kufikiria kwamba huyu nitakuwa ni jini. Ah, ah. Sikuwa kitu kama hicho, sikuwa na kitu kama hicho ndani ya moyo wangu mm. bali nilikuwa, lakini siku ambayo alikuja kunithibitishia yeye mwenyewe ndo siku ambayo yani sikuwa yani haikuwa siku nzuri sana kwangu. Mm. Kwa sababu nilikuwa yani alivyoniambia vile nikifanya kama kuzimia. Lakini akinigusa hivi narudi katika hali yangu ya kawaida. Mm. Kila akinigusa lakini mimi nikimwangalia hivi yani nazimia lakini yeye ananirudisha katika hali ya kawaida. Ukimwangalia unamuona ni, ni binadamu wa kawaida katika mwili. Kabisa. Mm. Nilikuwa namuona kama binadamu wa kawaida kwa sababu kumbuka kwamba yeye alikuja kwa njia ya upendo. Mm Mm. Anavyosema mwenyewe. Kwani mimi kama ningekuwa nina nime, kupenda ningekuonyesha mambo mabaya mabaya tu lakini mimi nikuja kwa upendo kwako lakini sina nia mbaya na wewe. Kwani mimi sina haki ya kupenda mm. au sina haki ya kukupenda. Mm. Na mimi nina upendo nina nina ninapenda kama kama nyinyi mnavyopenda. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo akakuthibitishia. Baada ya kuthibitisha, ina maana kuna baadhi ya vitu vingine alianza kuviweka wazi, akijua tayari unajua yeye ni jini. Mm. Vitu hivyo ni vitu gani? Vitu hivyo ni kwamba kama vile kuzungumza naye mm. kama hayupo, kwa hiyo niwe natumia pete mm. kama nataka kukaa naye akanifundisha jinsi ya kama nahitaji kuzungumza naye, kuna kiti ambacho alikuwa nacho kwa hiyo hicho kiti kama nahitaji kuzungumza naye, anakuwa anajua hata kama hayupo. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi nazungumza naye kama kawaida kama tunavyozungumza, sauti tu naisikia mbamoe, tuna yani kama vile tunaongea kwenye simu, mm-hmm. lakini sio simu. Yani unazungumza unamsikia kabisa yes. anakujibu. Eh, namsikia kabisa. Mm. Kwa hiyo tukawa tunaishi maisha yale. Wakati huo alipokuambia wewe haukuwa na marafiki, haukumwambia mtu yoyote, bwana mwenzenu, mimi sasa hivi naishi na jini? Yaani kwanza kumbuka kwamba tangu nimeondoka kwake mm. kipindi tunaishi kwenye nyumba za kupanga nyumba mm. ile ya huku mwanzo kabla hajanioa mm. marafiki kama marafiki walikuwa ni kama wao majirani mm. na wengine wa pembeni pembeni mm. lakini sio kwamba eti wale udugu ule wa kuvana kabisa mashoga mm. ni kitu ambacho yeye alikuwa hakitaki mm. na tulivyoondoka kwenda kwenye nyumba yake ndo kabisa mm. yani yeye alikuwa hataki yale marafiki manini yes hapendi vitu kama hivyo ulikutana naye mwaka gani nilikutana naye elfu mbili na sita elfu mbili na sita mm. elfu mbili na sita ndo nilioenda elfu mbili kumi na nne Ulikutana naye mwaka gani? elfu mbili kumi na nne. Mkaishi muda gani mpaka mkaingia kwenye ndoa? Yaani mliishi muda gani bila ndoa? Tuliishi tangu elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili kumi na sita ndo tukafunga ndoa. Mm. Mm. Ndoa ambayo kwa taratibu za kindoa kwa mimi ninavyofahamu, kwa mwanamke lazima kuwe kuna mm. muozeshaji mm. kwamba kwa ndoa ya Kiislamu nimewahi kuhudhuria mm kwamba kuna yule atakuwa ni baba mzazi au ndugu wa mwanamke ambaye atakuwa anamuoza binti yake. Mm. Kwako wewe nani alisimama kwa niaba ya mzazi? Kwangu mimi hakukuwa na mtu. Ni nani ambaye alikuwa kwanza ndoa ina mashahidi shahidi wa ndoa, mm. lakini kabla ya shahidi wa ndoa, yule ambaye anapeana mkono na yule mwanaume kwamba ninakukabidhi au ninakuozesha binti yangu, ni nani alisimama upande wako kukuozesha wewe au kukufungisha, kukufungisha wewe ile ndoa? Kwa upande wangu mimi, kwa ninavyokumbuka, ilikuwa ni saa mbili usiku mm alileta yeye watu wake walikuwa ni wanne mm. yeye akiwa na watano, watano na huyo mbaba ambaye alikuwa ni mtu mzima mm. na mimi hayo yote nilimweleza kwamba kwa nini tusingeenda nyumbani mm. kwa sababu mimi hapa sina mzazi sina mm. chochote. Akanambia mimi na wewe ndoa yetu sisi waga haina haina gharama kubwa, wewe tu useme ndio nimekubali mm. Lakini kamwambia ni heri basi tukaenda nyumbani, lakini akanambia nyumbani kwenu nyie ni Wakristo. Mm. Nani atakubali na unasema kule nyumbani hauna wazazi. Mm. Kwa hiyo wewe endapo utakubali, ukikubali hmm. ndoa mm. tayari imeshapita. Mashahidi mimi nitakuja nao hmm. kwa mm. upande wangu, baba yangu na shehe na marafiki. Kwa hiyo walifika pale akiwa shehe na, na rafiki yake na huyo mzee na yeye mwenyewe. Mimi naomba kupata ile picha ya tukio la ndoa. Kwa ninavyofahamu ndoa ya Kiislamu kuna wazazi U, naomba kufahamu ile picha ya tukio la ndoa ile kwamba ilikuwaje, kwamba mm. leo fulani bini fulani unaozeshwa hivi na hivi na hivi, yani ilikuwaje pale katika picha nzima ya tukio la ndoa lilipoanza mpaka lilipoisha. Mm. Mimi baada ya kuja muda huo saa mbili akasema kwamba huyu ndio shehe atakayekuja kutufungisha ndoa, kwa hiyo wewe ukubali ukubali kuolewa na mimi. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo pale akauliza yule baba yule mtu mzima mzee kabisa, yani ukimtizama hivi kama na miaka hata mia ni kizee mno. Kwa hiyo akamuuliza aka pale, mwanawe umekubali kumuoa kweli? Nimekubali mara tatu. Yule mzee ndo anamuuliza mwanawe. Anamuuliza mwanawe, lakini kwa upande wangu mimi sikuwa na mtu. Mm. Nikaulizwa na yule baba kwamba umekubali kuolewa na wewe, nimekwambia nimekubali. Baba yake ni yule jini. Eh, yule mzee aliyokuja naye. Mm. Umekubali kuolewa? Ndio nimekubali. Mm. Mahari shilingi ngapi? Laki tatu. Mm. Basi kawa imepita. Hivi ndio inavyokuwa hivyo. Yaani ukiulizwa ukisema nimekubali, nimekubali ndio imepita yani endapo utasema ndio nimekubali mm. kiwe kuna mashahidi, lakini kwa upande wangu mimi yani niseme hiyo ndoa yangu sijui hata ilikuwa ni ndoa ya aina gani mm. lakini ndivyo wanavyofanyaga. Unaulizwa, mwanaume anaulizwa mara tatu mm. na mwanamke anaulizwa mara tatu na aliyeuliza ni baba mzazi wa eh, mwanaume. e, Mwanaume huyo mzee aliosema yeye baba yake unakubali kuwa kama mara tatu hivyo anakuuliza ndio nime, umekubali kuolewa na fulani bini fulani mm. ndio nimekubali unakubali kuolewa na fulani, nimekubali. Na wewe mwanamke unaulizwa hivyo mara tatu, mm. ndio nimekubali. Ehe, baada ya hapo kilichofuata hapo unakika utachoma udi pale sijubani, ubani, basi mambo mengine yaka, wakatuacha. Aliyechoma ubani nani? Aliyechoma ni huyo huyo ambaye jini ambaye nilikuwa niko naye mm. na hao wazee huyo mzee mm kulikuwa kuna kichotezo walikuja nacho, maana mimi hata kichotezo kipindi hicho sikijua hata kinatumikaje. Mm. Kwa nilikiwahi kukiona tu kwa, kwa yule bibi alikuwa anachoma vibuki. Mm. Lakini mimi mwenyewe kukitumia nilikuwa sijawahi kukitumia kile. Mm. Kwa hiyo nikajua hapo kwamba kunatumika moto unaogeka hapo ukisema hivi. Kwa hiyo kichotezo kile kikafukizwa udi ule ubani. Mm. Wenyewe wakaondoka, sisi tukabaki hapo. Kwenye maelezo yako aliyeuliza kuhusu swala zima la ndoa ni baba Mashu. wa yule jini mm. na mimi ndo nilikuwa nataka kuuliza Mashu. Mm. shehe naye aliuliza au shehe, shehe alisimamia tu taratibu akaangalia tu? Shehe ndo aliyeuliza, sio yule mzee. Eh, yeye mzee tu ameniuliza mimi, wewe umekubali? Nikamwambia mm. nimekubali. mm. Na shehe naye akaniuliza, ile alikuwa anafungisha mm. Basi akanisii pale, akanambia kwenye ndoa kuna hivi kuna vile mm. kanifundisha fundisha pale. Kwa hiyo unatakiwa ukishaingia kwenye Uislamu uwe swali uwe hivi, unajistiri, unafanya hivi. Kwa hiyo kule kugundua kwamba sio binadamu wa kawaida kwa kweli ilikuwa ni ngumu. Hayo yanafanyika huku duniani live katika ulimwengu tu wa kawaida. E. Chumbani kabisa saa mbili usiku Kipindi hicho ni kile chumba kimoja kile ambacho mlikuwa mmepanga? ambacho tulikuwa tume ni chumba kimoja ambacho tulikuwa tumepanga, tena tunalala chini godoro tu mm. Nilimkuta nalo ameshalinunua ndio baba yake akaja pale katika kile chumba mm, kimoja mm, akawaleta yeye, maana si mimi mwenye sikuwahi kumjua huyo wamewatoa wapi mm. wala siku hata leo hii watokee hapo kusema huyu niliwahi kumuona, si, sijani kama nitawakumbuka Mm. Hamkualika hata majirani, hamkupika hata kapilao kidogo? Hakuna. Mm. Hakuna. Kwa majirani hawakujua kama kuna tukio lilifanyika. Hata hata wapangaji wenyewe sidhani kama walijua kama kuna ndoa inafungwa humo ndani. Mm. Waliona tu watu wanaingia kama waliwaona kama na wao kama alifanya na vile vile alivyokuwa anafanya. Mm. Hapo si. Baada ya pale maisha yakaendelea, ukabidi ikawabidi sasa, kwa mujibu wa maelezo yako, kwamba yeye muhame muamie mji mpya, mji ambao wewe unafika kwa mara ya kwanza ukashtuka kuona. Kwa nini ulishtuka? Kwa nini haukufikiria pengine ndani ya nyumba hii kuna wapangaji wengi, labda kachukua chumba kimoja kama ilivyokuwa kule mwanzo? Kwanza kushtuka kwangu nilishtuka kwanza kuona lile geti na nilishtuka kwamba humu ndani kwa mtazamo, sidhani kama kutakuwa kuna wapangaji. Najua kuna nyumba ambazo unaweza ukafika ukaona kwamba kuna wapangaji kwa mazingira, lakini mimi nilivyofika pale nilishtuka kwanza geti. Baada ya kufungua nikaiona nyumba siku, yani nilishtuka kwamba nyumba ambayo tunaenda kuishi na kule tulikotoka haifanani na sisi wenyewe ambao tulipokuwa au na mimi mwenyewe na yeye mwenyewe sababu kama angekuwa na maisha kama hayo, basi asingenifikisha kwenye kile chumba kimoja. Mm. Kwa nini alinifikisha kule? Na nafikiri niliongea kwamba nilimuuliza, kwa nini sasa wewe, kwa nini ulikubali kuishi chumba kimoja, kumbe una nyumba? Jibu lake akanambia kwamba asingeweza kuleta huku kwenye nyumba wakati nilikuwa sio mke wake. La pili kwamba kumbuka mimi na wewe tulikuwa tunafanya tulikuwa tunazini mm. haukuwa mke wangu. Kwa hiyo mm. tusingeweza kufanya uchafu ambao ulikuwa unaufanya kwenye nyumba yangu. Kwa mm. sasa hivi wewe ni mke wangu halali. Kwa nyumba yake ni safi lakini mwili wake sio msafi au hapo ilikuwaje? Hapo ndo kwa kweli sielewi. Mm. Sielewi alikuwa na maana gani na mm. E, kwa hiyo hayo majibu ndo ambayo alinipa yeye mwenyewe. Sawa. Kuna kuna kijana ambaye alitumika kukuhamisha kule. Ndiyo. Kwa kutumia gari aina ya, ya kirikuu unadai, mm. mkaenda mpaka pale mkaingia, baada ya wewe kupoteza fahamu na baadaye kuja kujikuta upo sawa na nini, mkawa mnazungumza, mm. maisha yakaendelea na hatimaye ukaja kujua yule ni jini. Kabla ya kujua ni jini, unadai kwamba baada ya kujua ni jini nafikiri sijui ni kabla sijui ni baada mm -hmm. ndio akakuonesha kile kiti na ile fimbo mm -hmm. wakati anakupa kiti na fimbo mm -hmm. yeye alivitoa wapi na alivyokupa katika hiyo nyumba ikawaje mpaka unaondoka upo kanisani upo wapi bado unavyo na kule kwenye nyumba wakati unatoka ulituambia kwamba ulimwambia kwamba fungua milango mm. Ye, fungua milango yako, mimi nataka nitoke. mm -hmm. Na ukadai kwamba uliondoka kama ulivyokuwa, ukuchukua vitu vingine, fimbo, kiti mm -hmm. vilikufuataje au ilikuwaje ukajikuta unavyo mm -hmm. katika nyumba uliokuwepo, chumba ulichokuwepo, aliyakuwa ukiwa umeanza kuhudhuria ibada? Mm, sasa hapo ndo nimekumbuka. Unajua, baada ya mimi kuondoka hapo, kwamba nyuma nilisahau kitu kimoja kwamba baada ya kuondoka hapo nikawa siku moja nikiwa katika mizunguko yangu ya kutafuta waganga huku na huku, kila mganga alinipa chake, mm. kila mganga alinipa chake kila mganga alinipa hivyo. Sababu siku moja nikakutana yani, na... Yaani, kila mganga alinipa chake, sisi hatujui. Mganga wa kwanza alinipa hiki, wa pili mm. kile, wa tatu hivi na hivi na hivi. Mganga wa kwanza alinipa, alinipa chungu mm. akanambia hichi chungu naenda kakifunike mm. lakini kumbe sio mganga, ni yeye yule yule alikuwa anajigeuza tu kwa hivyo. Mm. Siku moja nikawa nime, nimelala mm. kuna kuna kuna sehemu ambayo nilielekezwa mm. nikaenda kwa huyo mganga ambaye yuko kwa Zanzibar. Mm. Yule mm -hmm. mganga kufika kanambia mimi sitaki nikutibu ila tafuta pesa uende darajani. Ukifika darajani stendi ya zamani utakutana na mtu mm. utakutana na mtu utanunua, kuna vitu utavikuta pale. Kwa mimi pale nikawa nimehangaika, nime nikamwambia shilingi ngapi? kama upata kama elfu ishirini hichi kitu kikipata ukipata hizo pesa ukanunue. Nikamwambia sasa mimi sina, nitafanyaje? Kanambia itabidi utafute na kama hujapata, kama utakubali kufanya kazi na mimi, itabidi nikutafutie mimi. Mm. Nikamwambia kazi kama ipi? Akanambia mimi nimeona wewe una asili ya uganga. Kweli nikabidi nikaenda pale nikamwambia bwana, mimi pesa nimekosa. Kwa hiyo bora unitafutie wewe mwenyewe hivyo mm. vitu. Lakini sasa natafuta ama napewa, nikipewa nikirudi nyumbani usingizini ananijia. Ushapata hivyo vitu lakini na ananielekeza usingizini jinsi ya kufanya hicho, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na kweli na nafanya na jaribu kama fimbo mm. Mungu tu anisamehe sana mm. Nilishawahi kukwazana na mtu nikaja nikafanya hivyo kupitia hiyo fimbo kweli. Ukafanyaje? jinsi alivyokuwa amenielekeza. Naelekezwa usingizini hapo. Mm. Mtu akikukosea na mganga na vile anavyonipa na yeye ananiambia hivyo hivyo. Mm. Kwa hiyo hii kwa sababu wewe una nyota kubwa sana na unatakiwa uwe mganga. Kwa hiyo hii kwanza kuanza kupambana na maadui au kuanza ku, ili watu wakuogope mm. ili watu wakuogope. Kumbe ni yeye mwenyewe huyo huyo tu mm. ili watu wakuogope na wakuogope wawe wanakuheshimu mm. kama unataka mtu akuheshimu unapaka dawa hii unaichukua, kuna dawa moja ambayo alinipa nyekundu mm. hiyo mm. dawa unaipaka kwenye ile fimbo mm. alafu unasema huyo mtu ambaye amekukwaza unasema yani azurike kama umpigwe kama afanye nini na ile vile vinafanya kweli, lakini ukiwa ume, umeweka ile dawa mm. na wewe una majini, kwa hiyo jini wako ukitaka kuzungumza naye, kalia kiti hichi, ndio hicho kiti ambacho nilikwambia ilikuwa rahisi. Vile vile kwa sasa nikipewa na mganga, nikirudi usiku ndo ananiambia yeye, mm. umepata kiti, hicho kiti sio mganga, ni mimi kwa nini unanifuatilia? ni mimi bado nakuhitaji. Mimi wewe huna uwezo wa kunikimbia mimi. Labda mimi mwenyewe nitake. Na ukitaka kunikera zaidi utembee na binadamu.